can bayani akan abubuwan da suke faruwa yau din nan INEC ta yi suspending din mazabu 141 sai zuwa gobe za a yi zaben a garin Bayelsa wannan ya samu asali ne sakamakon fadan da aka yi a wajen aka hana zaben ya tafi yadda ya kamata mutane da yawa sun ce in dai aka ne abin ya kamata INEC a ba a kansile duk waɗannan mazabin da aka hana mutane su zaɓa abin da suka gara ma da kuma wanda aka yi harba ba aka yi fada din nan a wani bangaren kuma hayaniya fa'a da kuma kicikici ya balle tsakanin ma'aikatan zaɓe da kuma 'yan gari domin kuwa hukumar INEC ha yanzu ba su yi uploading din sakamakon zaben da aka yi online ba kamar yadda aka yi alkawari da su idan ba ku manta ba dama an ce sakamako online za a sake shi kowa yana gani amma shiru kake ji malam ya ci shirwa a wasu mazaɓin ku na Najeriya ma'aikatan zaɓe sun yi lattin zuwa wajen zaɓe wanda hakan ya saɓa wa dokar INEC idan ba ku manta ba kuma shugaban INEC ya ce in dai ka hau kan layi kafin bi da rabi to za ka yi zaɓe da dare to kuma waɗanda ma'aikatan zaɓen suka zo karfe shida fa ya za a yi da su yanke muku dogon labari ya koma ga dai har yanzu akwai mazaɓin da ake zaɓe a halin yanzu a yanzun nan to Allah subhanahu ta'ala ya jaddamu damu alheri ya ganar da mu alheri Allah samu dace Peter Obi ya kawo Lagos garin Babola Ahmad Tinubu. Injiyar Rabi Sankwasa kuma ya kawo garin Kano. Baba Atiku ya kawo garin Adamawa. Shi ku Babola Ahmad Tinubu ya kawo Katsina maza Bawa Buhari. Wannan result ne ko sakamakon ne da masu lissafi suka lissafa wato analyst duba ko in ce la'akari da sakamakon da ke hannun mutane a halin yanzu. kamar da na gaya muku ba daga aina yake ba analysis ne suka haɗa sakamakon da suka gani a online da kuma sauran kafa suka haɗa suka fitar da wannan sakamakon to kuma ku yi la'akari da sakamakon da ku gani a online da kuma sauran kafa da mazaɓarku shin a cikin 'yan takar nan wanne kuke ganin zai kai labari Allah ya samu dace karfe tara na dare har yanzu a kowanne suke kan layin kada kuri'a a unguwar galadima da ke bauchi state sai dai torchlight ga duhu ba janareto ga datti ga kura to duba da irin waɗannan mutanen da suke kan layi cikin dare suke so su zaɓi shugaban ƙasa su zaɓi 'yancin su zaɓi Ya yasa mutane da yawa suke cewa ya kamata INEC ta ɗauki mataki akan waɗannan mazaɓan da take mazaɓar da take Lagos da kuma wanda take Anambra wanda aka hana mutane zaɓen waɗanda ba ɗan takararsu ba in dai aka yi amfani da wancan sakamakon aka kirga da shi to gaskiya ba ya waɗannan mutanen adalci ba an zaci za a gama zaben nan baki ɗaya ba a yi kone-kone a arewacin najeriya ba kwatsam sai labari ta so daga garin gusau da ke zamfara da cewa 'yan ta'adda sun yi kone-kone sun yi wuri sun tarwatsa masu zaɓe a wata mazaɓa da ke damba gusau zamfara har yanzu dai wasu 'yan Najeriya suna kan nuna fushin su ga hukumar INEC domin har yanzu an kya ɗora sakamako online kamar yadda aka yi alkawari. Dora sakamako Allah yana da matuƙar muhimmanci domin zai ɗauki hankalin mutane daga kallon jita-jita. Wasu mutanen suna da kan garin suke haɗo sakamakon ƙarya. To Allah ya kawo kwanci hankali zaman lafiya da kuma shugaba na gari a ƙasarmu Najeriya. Allah ya samu dace. waye gari da mummunan labarin gobarar da ta faru a kasuwar Monday Market da ke Maiduguri. A halin yanzu mutane sun yi asarar biliyoyin kuɗi a wannan kasuwa. Kun ga yadda wata take ci, lallai tashin hankali ya kai tashin hankali ka tsaya ga kayan sana'a ga kayan jarinka suna konewa babu yadda za ka yi. idan kana so ka tausaya musu ka gwada sa kanka a matsayin su ka ga idan kai ne kayan ka suke konewa a kai ya za ka ji ya za ka yi kuma babu yadda za ka yi wasu mutanen na alakanta abin da ke faruwa a kasuwar da siyasa a halin yanzu dai wasu mutanen na alakanta wannan gobarar da musabbabin gobarar da kuma siyasar da ke faruwa a halin yanzu amma dai magana ta gaskiya shine labarin sa an wani an wani ne karshe zai iya zama an shi ne domin babu tabbas rahoton da ya riske ni a halin yanzu kuma shine yan kwana kwana sun ci nasarar kashe wutar da ke ci Allah ya saka gwamnan Maiduguri gwamna Baba Gana Umar Zulum ya yi wa duka 'yan kasuwa wanda abin ya shafa alkawarin zai ba su naira biliyan ɗaya wanda ya ce zai haɗa kai da Baba Buhari domin a biya su tallafi. to mu dai abin da zamu ce shine Allah subhanahu ta'ala ya maiwa da duk wanda ya asara cikin wannan gobarar da alheri shin me ra'ayinku na wannan gobara Allah ya samu dace wasu mutanen na zargin da cewa akwai ma'aikatan INEC da aka haɗa kai da su domin a yi zaɓe na farko video suna faman yawa na wani ma'aikacin inec yana shigar da rubutu yana shigar da sakamako manually ba tare da ya amfani da abin da vivas ta kawo masa ba wanda tuni mutanen wajen suka ce masa akan me zaka na shigarwa da sakamakon da ba haka bane ba ba za ku ji da kunnen ku What he's doing now is not correct. He's entering manual results and it's not what he did at the polling unit. Yana shigar da abin da ba shi muka yi a polling unit ɗinmu ba, a mazaɓar mu ba. na biyu video suna ta faman yawo na wani dan sanda da yake cakuma ballot papers a inda mutane wanda suka rawaito da cewa yana ya galgala su ne wannan abu ya faru a Lugbe ne abinda ban tabbatar ba shine na san dai an yi tashi hankali a Lugbe shin yana kwato ballot papers din daga wajen yan ta'adda da hukumar shi ke yayyaga su da hannun shi wanda su iya tabbatar da wannan abun su ne wanda suke a wajen Na uku an gano ko in ce an hango ballot papers a saman kwanon wani gida a zuba ne ko a ina ne bara ku da kunnen ku. a ƙarshe dai hukuma sai da suka kawo sama suka sauko da ballot papers din na gaba video suna ta faman yawo na wasu yan bautar kasa ma'aikatan INEC suna damba a tsakanin su akan kuɗi har sai da soji suka suka fitar da su daga wajen harabar zaben na gaba cidin ma presiding officer ce ita ma ma'aikaciyar zaɓe ce nan wanda ta fito nuna obi must win take cewa ta kwana wajen zaɓe ta faɗa abubuwan da suka faru a inda ya haramta ma'aikacin zaɓe ya ɗauki ɓangare ɗaya sannan a garin Kano yan NNPP sun kama SPO na shirin karɓar ya ma karɓi dala daga hannun ɗan siyasa kun gani daga baya suka ce mai da ita ba ku ji da kunnen ku an turo ka ne ka zo ka shi kuɗi dala dala ce a hannunka tana cikin bidiyo ɗina ka gane ko ba da ita inda ta fito ta shiga je kayan ka. don haka muna kira ga hukumar INEC ICPC EFCC duka wata hukuma mai faɗa a a Najeriya da dan Allah da Annabi a mana adalci mu 'yan Najeriya Shugaban INEC ya yi sanarwa akan sakamakon shugaban ƙasa da kowa ya kamata ya saurara. a inda ya ce an ɗaga karɓar ko tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa sai zuwa karfe shida na yamman yau mutane su guji amfani da kuma yada sakamakon da su gani a online a halin yanzu domin yawancin sakamakon da kake gani online mutane suke haɗa su akan kansu bugu da ƙari ko ma sakamakon na gaskiya ne mutanen nan ba sa postin sakamakon da bai birge su kuma sakamakon zai musu daɗi ba sannan kuma wasu suna zaune a gida a kan gadon su masu kiyaye da sakamakon ƙarya domin su je post yawa da mutane hankali ta inda al misali idan ka ji an ce kaduna ta kawo pdp idan ka ga kuma inec ta ce ba pdp ce ta kawo kaduna ba hankalin ka zai tashi ga zace an maka bagudi. don haka inec ce kaɗai take da damar ta saki sakamakon zaben da kowa ya kamata ya yarda da shi ba wani mutum ba kuma wasu 'yan siyasa na daban ba amma duk da haka fa muna buƙatar hukumar inec ta fito ta mana bayanin dalilin da yasa ba a saki sakamakon zaɓe online ba kamar yadda aka mana bayani cewa za a dinga saka Allah ya ka kwanci hankali zaman lafiya shugaba na gari da komai mai kyau a Najeriya Allah samu dace a garin anambra kuwa masoya peter obi sun hana kowane dan jam'iyya zaɓe in dai ba dan jam'iyyar labour party ba wannan mutumin da kuke gani dan apc ne saboda ya zaɓen apc aka rufe shi da duka aka kore shi ba dai ku ji abin da suke cewa da kunnen ku tabbatar APC ana hantarar shi ɗan dattijo an kore shi da aka tambaye su kun gami suka ce na Lagos People's Tatam ɗan Lagos ne suka fara ba iya kana ka tsaya ba na ga ɗan PDP da aka tattallawa mari saboda ji zaben PDP hukumomin najeriya tun da kan inec din efcc icpc sojoji 'yan sanda ma'aikatan zaɓe da kowa da kowa suna kokari mu ma mun shaida Allah ya saka muku da alheri you are doing a selfless service amma dan Allah dan annabi a taimaka a je a kwato wa waɗannan mutanen yanci su da aka na su zaɓa abin da ransa yake so kowane ɗan Najeriya yana da dama da right da opportunity da dama da ra'ayin ya zaɓi wanda ya ga dama ta san da ya ga dama a yadda ya ga dama da Allah ku ci gaba da taimaka mana Allah saka muku da alheri mun gode da ke faruwa ranar zaɓe har zuwa yanzu a takaice. 'Yan ta'adda sun ci nasarar faffasa akwatin zaɓe, wargatsa 'yan zaɓe da kuma tarwatsa kowa a wajen taron a garin Benin. Ba iyaka Benin bane kawai hakan ya faru, hakan ya faru a Surulere Lagos har da amfani da bindiga. A Kogi Central ma an kama wasu matasa da bindigogi sun je sun hari 'yan zaɓe, sun jiwa wasu ciwo kuma sun tarwatsa 'yan zaɓen. Abubuwa makamancin haka sun faru a Lugbe, Gwagwalada da ke Abuja, a takaice da duk girman Kano har yanzu ba a kawo wani report ko wani bayani na cewa an yi wani fada ko tashin hankali ko kuma 'yan ta'adda sun je sun warga tsawon waje ba abin tambaya anan ne, su ya suke wannan ta'addancin kuma meye manufarsu mu je zuwa an kama AFC sun ci nasarar kama wata mata da katin zaben mutane goma sha takwas ba iyaka nan ba ta karba account number ɗinsu da kuma nambobinsu da nufin za ta tura musu kuɗi sun mata aiki kenan duba da cewa ma'aikatan INEC ba su je wasu mazaɓan ba polling units da wuri ba shugaban INEC ya fito ya cewa eh an san da haka ba su je ba amma in dai har ka samu kana kan layi kafin karfe biyu da rabi to ba za ka ba wajen ba duk dare sai ka yi zaɓe a wannan map din kuma za ku ga duka garuruwan da aka ce an yi samu dan tashin hankali a harkar zaben nan ko in ce ana kan samun tashin hankali a garin da aka sai zaɓa ƙuri'un mutane a inda aka takura wa mutum ya zaɓi wanda baya so a inda aka yi faɗa da kuma sauran makamancin haka shin a ra'ayinku ko a tunaninku su waye kuke ganin da cewa suna da sa hannu a wannan faɗan da ake na faffasa akwatunan zaɓe a Najeriya Allah ya ci gaba da kawo kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a Najeriya akwai abubuwa da suka faru mu zuwa 'yan ta'adda da ake zargin 'yan apc ne sun hana kowa zaɓar kowar jam'iyya a wata mazaɓa da ke surule da lagos idan har ba apc ba bara ku ji da kunnen ku If oh. I see you vote another, I will go look out. If I see you vote another party, go ahead and pass. a takaice dai wani yake ba wanda suka zaɓe yake cewa idan har ba apc za ku zaɓa ba ku koma gida idan har ya zo sai ya je ya duba ya ga me ku zaba, idan har ya ga ba ku zaɓi apc ba to ga sunan mazaɓar fahimto lagiwa street a guda da lagos state a kogi state kuwa na tashi a ɓokici ko na tashi a ɓokici ban iya faɗan sunan da kyau ba ta kira katafila an je an binne ramukan da ya haɓe yasa aka haƙa akan tituna da nukun kawo 'yan garin tsaro abubuwa suna ta faruwa ma a bidiyo na gaba Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya Allah ya sa mu dace faɗa abokaina na wance sufar shaƙiƙaina na bar rawata da ‘ya'yana na tashi na bar makwancina na zabura kan takarduna na wanzu cikin rubutuna soyayyar nan ta annabu ce ke canza mun kamannina chạy chu trong